اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بدنا نناقش بهيدي الحلقه آه، موضوع بيوكيالي مشروع نحن صورناه من قبل لكن نحن صورنا حاليا البلوك يلي هو فندي فهذا البلوك مميز فيه ميزات كثيره وبهذا الموضوع بدنا نتناقش مع الاستاذ آه، محمود مسؤول آه، المبيعات الخارجيه بهذا المشروع وان شاء الله بعد المقدمه Mahmut Bey hoş geldiniz. Türkiye Drift Apartman e, TDE Kameran ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim, Sağ olun. Şimdi e, Büyük Yale hı hı. çok e, müthiş bir proje. Çok, Teşekkür e, ederiz. Sağ olun. E, yani gerçekten çok iyi bir şey. Yani konum olarak, e, yer olarak, proje olarak, e, manzara olarak ama e, bu kadar güzel bir şey. İçinde daha kaliteli sadece bir tane blok çok daha kaliteli yapmak istedim. Fendi. O nereden çıktı? Aslında şöyle söyleyeyim. Fendik Kasa bir İtalyan firması, mobilya firması. Ve toplam dünyada 3 tane bloğu var. Biri New York'ta, biri Dubai'de. Ve sadece dedik ki Türkiye'de herhangi bir yerde değil sadece İstanbul'da ve bizim projemizde olması gerekiyor. O yüzden orada yaptık. Hı hı. Aslında orada bir farklılık yaratmak istedik. Çünkü biliyorsunuz insanlar birbirinden farklı. Kaliteli diyorsunuz. Aslında orada kalite olarak çok büyük bir fark yok. Oradaki fark tasarım. Hı hı. Fendi kasanın oradaki tasarımı, oradaki inci çizgileri Fendililer için gerçekten çok büyük hmm. bir avantaj diyebilirim. Evet e, onun Fendi için yani inci detaylar çok önemli. Aynen. Biz böyle e, az çok biliyoruz yani bu şirket hakkında. Yani e, sadece mobilya olarak değil. E, sen diyorsun her şey daire içinde, her inci detaylar içinde farklı olacak. Tabii ki örneğin orada aslında eşyaları insanlar seçebilecek. Bunlar da fiyatlarda dahil değil. O farklı olacak, paketler olacak. Ama Fendi kasanın bloğu neden farklı diye sorarsak oradaki her çizgi, her köşe İtalyan mimarlar tarafından tasarlandı. Oradaki girişin içindeki mermerler onlar bile farklı. Mutfak tamamen Fendi tarafından yapıldı. Hı hı. Aynı zamanda Fendibulo'nun lokasyonu projeye göre baktığımız zaman en iyi köşede bulunuyor ve en iyi deniz manzarasına sahip. Hmm. Hepsi deniz manzaralı ama en iyi manzara ona ait oluyor. Ortak alanları farklı. Kendi yüzme havuzu ve orada dediğim gibi onun ortak alanları farklı. Yani son katta onun açık yüzme havuzu var. Ha. Direkt son katta yıkan boğaz manzaralı bir manzaraya sahip. Kendi alanları içinde kendi vale hizmetleri olacak. Aynı zamanda ev temizliği olacak. Bunun dışında oradaki hizmetleri de farklı olacak. Girişleri farklı ve her şey farklı. Ha, diğer blokla, bloklara aynı değil. Değil. Aynen öyle. Dediğim gibi tasarımı farklı oluyor efendi olarak. Yani e, oradan mesela bir müşteri orada daire aldığı zaman hı hı. o e, farklı hissetmek e, lazım. Böyle Kesinlikle. Bir şey. Oradaki şöyle düşünün. Toplam 64 tane daire var ama bazı yerlerde biz atıyorum oradaki bloğun bir köşesinde 1. kattan 8. katına kadar bir örnek daire tipimiz var. Ondan sonra 8. kattan son kata kadar oradaki daire tipi değişiyor. Ve orada bir müşteri aldığında 8 dairenin bir sahibi oluyor. Türkiye'deki bulunan sadece 8 dairenin bir dairenin sahibi oluyor. Oradaki farklılık bu. Hmm. Anladım. Bir misafir size geldiğinde oradaki fendi bloğunda olmanız, Aynı zamanda oradaki manzaraya sahip olması, oradaki inci çizgiler, oradaki mutfak, oradaki kapılar, oradaki el kolları her şey farklı oluyor. Hmm, çok güzel. Yani e, dediğim gibi ama ben bir şey anlamadım. Yani orada e, 8 tane daire diyorsun değil mi? Hı hı. Ama önceden 70 e, 64. Falan, 64 e, Şöyle komple blok 94. Ama bir köşesine geldiğimiz zaman birinci kattan son kata kadar 8. katına kadar 4 artı 1 örneğim. Ondan sonra 5 artı 1. Demek ki sadece bu köşede 8 tane 4 artı 1 var. Aha. Başka yok. Aha, Ve anladım. Türkiye'de yok. Hı hı. Ve evet. siz o 8 dairenin bir dairenin sahibi oluyorsunuz. Anladım, anladım. anladım. Tamamen böyle oluyor. Çok güzel. Ee, şimdi e, oradaki mesela e, fendi blokları onun hizmet e, ayrı, onun havuz Sosyal ayrı, onun evet. E, şey güvenlik ayrı. Aynen. Otopark ayrı. Aynen. Ama mesela e, şey oradaki oturan belki daha e, farklı, baş, bir şey. farklı bir şey. Yani or, e, bütün proje genel bir hizmet var yani. Doğru. E, ne ne kullanabilir diğer şeylere? Şu an biliyorsunuz genel olarak biz bir deniz semtiyiz hı hı. ve o deniz semtinin içinde bizim mahallelerimiz var ve her mahallenin kendi ortak alanları var. Ve aynı zamanda ortak alanlar Fendi'nin örneğim Fendi projedeki bulunan performans merkezi, oradaki bulunan bizim sinemalarımızı kullanabilir, oradaki kreşleri kullanabiliyor çocuklar için. Bazı spor tesisleri var işte ayrı çocuklar için veya farklı kişiler için onları da kullanabiliyor. Orada bizim tarihi alanlarımız var. İçinde performans center'ı dediğim gibi içinde bir kafeler, kafeteryalar, oradaki hizmetlerden de faydalanabilir. Hı hı. Hem onlardan faydalanabilir hem de aynı zamanda son katta onun kendi alanları da var. Kendi spor tesisleri, orada boğaz manzaraları. spor salonu var yukarı. Tabii ki. O çok orada iyi. spor tesisleri bulunuyor son katta. Aynı zamanda lunch alanları da var. Oturma alanları da var. Kendi yüzme havuzu da bulunuyor. Kendi lavları vesaire de orada tamamen bulunuyor. Hmm. Hem kendi alanları var hem de diğer alanları kullanabiliyor. Onun farkı bu. Ve oradaki alanlar hepsi boğaz manzaralı. Hmm. Maşallah. Aynen. iyi bir şey. Tamam şimdi o hmm, boğaz manzaraları. Hı hı. Ee, oradaki oturan nasıl denize gidecekler? Şu an biliyorsunuz bizim Büyük Yalı projesinde hemen karşısında biz bir köprü yaptık. Hı hı. Projenin önünde sahile kolayca ve güvenli bir şekilde ulaştırabilecek bir köprü yaptık. Hı hı. Ve o köprüyü yapabilmemiz için oradaki sahil yolu komple aşağıya indirdik 10 metre. Dümdüz bir yol biz aşağıya indirdik şöyle ve üzerinden bir köprü yaptık. Sadece insanlar güvenli bir şekilde oraya ulaşabilmesi için. Hmm. Yani siz bir Fendi dairesinin içindesiniz. Siz balkonda otururken bir deniz manzaranız var. Sol tarafta bir boğaz manzaranız var. Çocuklarınız aşağıya inmek istiyor, sahile gitmek istiyor. Ya baba, anne, sahile gitmek istiyorum. Siz de onlara tamam diyeceksiniz. Onlar nasıl oradan projeden çıktığını güvenli bir şekilde nasıl böyle köprü üzerinden geçtiğini böyle görüyorsunuz. Sahilde nasıl oynadığını görüyorsunuz. Arkadaşlarıyla nasıl konuştuğunu görüyorsunuz ve nasıl döndüğünü güvenli bir şekilde görebiliyorsunuz. Hmm. Arabalar, yollar hiçbir şeye girmezler. Doğru. Ve o sadece bizim projemize özel. Doğru. Özel derken biz yaptık oradaki sakinlere kolayca ulaşabilmesi için. Bu da güzel. Ben orada bir şey her zaman düşünüyorum yani büyük yalı hakkında. Hı hı. Ve orada birkaç tane daha proje var. Hı hı. Ama o, oradaki projeler onun özellikli bu. Ee, boğaz manzarası, bazen deniz manzarası Aynen. E, sadece deniz görüyorsun. Yani bu kadar. Deniz güzel. Ama böyle deniz içinde gemi var. Gidiyorlar, geliyorlar. Kesinlikle. Bu harika bir şey olacak. Kesinlikle. Denizi görmek farklı, denizi yaşamak farklı. Hı hı. Denizi görmek uzaklardan da görebilirler. Hı hı. Ama önemli olan akşam işte hanımla birlikte aşağıya gidip orada sahilde yürüyüş yapmak, orada denizin kokusunu almak, seslerini, dalgalarını, oradaki sesleri almak. İşte bir yere gideceksiniz hafta sonu adalara gitmek istiyorsunuz. Trafik var İstanbul'da. Ona göre orada bir deniz taksisine binmek, oradaki dalgaları yaşamak, orada adalara gitmek, geri gelmek, evinize ulaşmak bu tamamen bence farklı. Hı -hı. Maşallah. Evet, Aynen. Doğru. Çok teşekkür ederim Rica Mahmut ederim. Bey bu bilgiler için. Biz zaten büyük yali çok seviyoruz. Şimdi büyük yali içinde e, bir kalp var adı Fendi. Ona çok seviyoruz. Teşekkür Ve ederiz. Çok biz teşekkür de, ederim. Biz de aynı şeyi görüyoruz. Zaten Türkiye Dream Apartment firma olarak gerçekten son zamanlarda daha çok birlikte e, iş yapmaya başladık ve sizden gerçekten bir başarı gördük. Tekrar da bu başarıların devamını dilerim sizlere ve her şey için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Mahmud. سعد بهنا تشيك نحن كثير نتشكر محمود بي على المعلومات اللي اعطانا اياها بخصوص هذا المشروع آه، مثل ما حكينا مشروع مميز يعني هو مشروع مميز جواته بلوك مميز هذا البلوك المميز نحن عملنا عنه مقابله مميزه فاذا في عندكم اي استفسارات ارقامنا موجوده كمان اسفل آه، الفيديو واذا بدكم آه، كمان تعرفوا اكثر عن المشروع نفسه ممكن تشوفوا الفيديو اللي نحن صورناه عن المشروع كمان موجود الرابط تبعه آه، اسفل الفيديو وشكرا كثير لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله